Hello, how are you doing? This is me. It's a fake voice generator, and I will show you how it's easy to fake someone else's voice with just a $30. حياكم الله اخواني اخواتي نعم الصوت الذي سمعتم الان هو ليس انا من يتحدث نعم لست انا بل هو الحاسوب فقط كتبت عليه سكريبت والحاسوب شرع في نطق هذا الكلام بصوتي نعم قد تكون آه، <laughs> مفاجأة بالنسبة للبعض لكن فعلا والمفاجأة الكبرى أن الطريقة بسيطة جدا تخيل معي أنه يمكن لشخص يعني أن يدمر حياتك أقول لك يدمر حياتك فقط بمبلغ 30 دولار تخيل معي آه، آه، يعني للأسف الشديد وأتحدث عن المغرب نحن نتابع الفضائح ونتابع الصويتي ونتابع ندحسي ونترك المهم والخطير في في في في الموضوع ان هذه التكنولوجيات اخواني اخواني اصبحت يتم دمقرطتها وعندما اقول يتم دمقرطتها يعني يمكن لشخص ان يدمر حياه فتاه ان يرسل لاباها او لابويها كلام لم تنطقه هذه الفتاه في الواتساب رساله في الواتساب يمكن لابرياء ان يتم زجهم في السجن بسبب آه، ملفات صوتيه اما يعترفون إما يهددون وهذا الشخص لم يهدد ولم يعترف ف يعني الهدف من هذه الحلقة إخواني أخواتي هو أن نجمع أكبر عدد من الناس يستطيعون أن يفهمون أن هناك تكنولوجيا تزوير الصوت وهكذا فحتى في حالة إذا وقعت في مشكلة يمكن أن تفهم أنه آه، تم تزوير صوتك وسأريك إخواني أخواتي سأريكم كيف يتم كيف تتم هذه العملية بسهولة جدا بسهولة أقول لك ضع بضعة مقارات فالطريقة إخواني أخواتي يتم أولا رفع ملف صوتي يجب عليك أن ترفع ملف صوتي هذا الملف الصوتي الذي تقوم أنت برفعه آه، يعني يجب أن لا يقل على 10 ثواني يمكن لأي شخص يتحدث في التلفاز أو شيء من هذا القبيل أن يتم تسجيل صوته ثم بعد ذلك يتم تدريب الحاسوب على صوتي نعم المرحلة الثانية أخواني يعني كما قلت هي من 10 دقائق إلى 30 دقيقة هذا يعني 30 آه، دقيقة هذا يعني المدة التي يجب عليك أن تكون عندك صوت أو بلف صوتي لشخص يمكنك كذلك إخواني أخواتي أن تجرب نفسك يعني بصوتك يمكن أن تجرب يعني تسجيل ملف صوتي مباشر وهذا ما سنقوم به والخطوه الاخيره اخواني اخواتي هو انك هذه الملفات ترفع على سيرفرات الشركه فيتم تدريب سيرفرات الشركه آه، التي سنستخدمها على صوتك بعد ان يتم تدريبها على صوتك انذاك يمكنك ان تكتب اي شيء والحاسوب سينطقه بصوتك اذا اول شيء اخواني اخواتي ندخل الى هذا الموقع descript.com هذا هو البرنامج الذي سنستخدم في هذه العمليه ثم ننقر على داونلود بعد ذلك تحمل البرنامج حسب نظام التشغيل تثبت البرنامج تشغله تتسجل به ثم بعد ذلك تأتي إلى هذا الخيار إذا الآن عندما يفتح معك البرنامج ستذهب إلى أوفر داب للإشارة أوفر داب لن يعني لن تتمكن من استخدامها إلا بعد أن آه، تدفع 30 دولار لكن للاشاره إخواني 30 دولار يعطونا يمنحونك سبعة أيام بالمجان بعد سبعة أيام يعني آه، مدة تجريبية سبعة أيام بعد انتهاء سبعة أيام يقتطعون 30 دولار اذا انت لست مطالب بان تدفع 30 دولار من الد... يعني من الاول جربه لسبعه ايام ثم بعد ذلك اذا احببته يمكنك ان آه، تدفع 30 دولار للشهر هي كثيره نوعا ما ولكن انا مشغله لسبعه ايام <laughs> بعد ذلك انهو العقد آه، اذا بعد ذلك بطبيعه الحال تنقر هنا على create new voice انا بطبيعه الحال آه، في هذه ال license يتاح لي فقط استخدام صوت واحد لهذا بعد ان تقر على create new voice ستفتح معك اوبن ترينين جميل اذا open script بعد ان تفتح هذا هو السكريبت اذا يجب عليك ان تدرب الحاسوب عفوا اذا يجب عليك ان تدرب الحاسوب على صوتك اذا تقر على main script هنا اذا طريقه آه، تدريب الحاسوب على الصوت اذا هذا هو السكريبت بعد ذلك ستذهب الى البراميج ستنقر هنا ثم عندما ترغب في التسجيل ستنقر على آه، هذه الأيقونة باللون الأحمر ثم بعد ذلك بعد ذلك إخواني أخواتي ستنقر على الأيقونة وتشرع في الحديث للإشارة على الأقل لا يجب عليك أن تقطع الحديث في أقل من 10 دقائق يعني ما لا يعني لا تقم بالحديث يعني يمكن أنك تتحدث بعد ذلك دخلت عليك أمك ووقفت التسجيل فهذا الامر غير غير غير آه، جيد يجب عليك ان تتحدث لمده 10 دقائق بعد ذلك اذا اردت ان تاخذ راحه خذ راحه مش مشكل بس لازم انك تتحدث لمده لا تقل عن 10 دقائق اذا بعد ان تنتهي من ذلك ستنقر على submit training data كما تلاحظ هنا لا يمكن ان نقوم بعمل submit لتريننج data يعني 10 ثواني على الأقل يجب أن تكون 30 دقيقة لتتمكن من عمل سبميت إذا مباشرة عندما تعمل سبميت أخي أختي فستحتاج إلى نصف يوم قبل أن يتم التعرف على صوتك وبطبيعة الحال الشركة ستراسلك بإيميل تقول لك انتهت عملية سبميتين عندما تتوصل بهذا الإيميل مباشرة أخي أختي لاحظ معي سنأتي إلى voice name ثم ندير نقوم بعمل ايديت ثم نقوم بكتابه الاسم الذي نريد اذا بعد ان اختار الاسم لهذا الصوت اذا بعد ذلك سنقر سارجع الى صفحه البدء ثم انقر على نيو بروجكت كرييت بروجكت وهنا لاحظ معي هلو اوكي ساختار لاحظ معي النون سبيكر هنا ساختار امين اذا بعد ذلك لاحظ معي generating اوفر داب يعني يتم عمل generation لهذا الكلام الذي كتبته لهذا النص عن طريق الصوت إذا تم الانتهاء لاحظ معي إذا كما تشاهدون معي الطريقة هي بسيطة جدا و آه، بصراحه أنا لا أشجعكم على استخدامها في أي إطار غير قانوني إذا استخدمت هذه الحلقة في غير إطار قانوني فستكون أنت الوحيد المسؤول أمام الجهات الأمنية في بلدك الدرس هو من أجل أغراض تعليمية فقط لا غير ولا أتحمل مسؤولية استخدام هذه الطريقة في أذية الغير إلى اللقاء